Valouron. Bonne Jai. Hello, Albanique, Wantilouche, Vetigiku et Valouron Lorespuro et M. Dica nol datigir l'Orespura. Monatita que l'Orespuro et M fugosa. Gol de vanolda Vanolda, riche la mentir flissa. Bat c'est de BM, c'est tichlapicis. banse c'est erilt moubodorkik. Rorabatet da slik wechayed talorespura. Ede skre choloresput, pune l'orespa des choses trided. Velani Poco Puccigassi Vanolda. Vajura su caf fou huit. Inchetir Tyrannosaurus Oreolk. Mais vous d'êtes, Jai Intir Pintaf tir Intir Volageltaf Adim, va in Rosekia. Ah! Jurasukaf Perakedunul al al Divlu Japar. Vagachiva Padil. vaga pas Padil. Jukukali, Garizapa. Garrizapa. lo respujo su artlani. Batlize, weti sanda doyasa, va el pat arribaf redouyou. el Felpat, Zoyoltar, Barkuda Jones et les soviétiques. Mon ébata raporka va el patolk dem koznara Redouyouv. Togadikia el patayar. guiiv Koerossia. une à goût. Mais nous va